Nisikilize, pika hiyo mboga vizuri, chumvi sio nyingi, sawa. Alafu ndosha viungo hapo vizuri, sogoko zangu vyangu ndani chako, tunakuona mwenyewe, piga deki vizuri mimi tena nitafutie pesa nifanye kazi za maana hapa ndani, mimi niko kazi za ndani. Wewe fanya fulani yatapita. Yatapita ishapita. Sasa sikiliza. Sasa Osha vyombo. Yaani yaliyopita labda amepita, hizi zenye za zuena wa Diamond na Simba.